खोया पाया यहां नहीं वहां भी नहीं तुम कहा खो गए हो सोफे के ऊपर नहीं बिस्तर के नीचे भी नहीं डिब्बे के अंदर नहीं मेरी बहन की फ्रॉक के नीचे नहीं मेरे तकिए के नीचे नहीं मेरे बैग में भी नहीं ओहो ओहो तुम कहाँ चले गए हो मैंने हर कमरे में ढूंढा मैंने हर एक किताब के नीचे देखा मैंने कुर्सी के नीचे तलाश किया मैंने स्टूल के नीचे भी देखा तुम कहाँ खो गए हो सैर से लौटने के बाद नानी ने कहा देखो यह मुझे पार्क में क्या मिला यह लहराता है उछल कूद करता है गोल गोल घूमता है और यह झूलता भी है ओ नानी तुम कितनी अच्छी हो तुमने मेरा प्यारा यो यो ढूंढ निकाला यो यो कितना बढ़िया नाम है यह कितना मजेदार खिलौना है मैं इससे खेलना चाहती हूँ मुझे इससे खेलकर बहुत मजा आता है हंसते हंसते मस्ती करते नानी मेरे प्यारे छोटे खिलौने से खेलती रही पूरे दिन